今日は天ぷらうどんこれね懐かしのアルミの鍋おにぎりこの中身はね焼きたいこ昆布ですそしてこれ今年初めてのつぶしですつぶしとってきて煮込みました さあじゃあ行きましょうかねまずは一水うん mesa. Krishna, z Krishna ducha. Mm. Mm. Namu Huni.

全世界パンデミック調査になしますね。パンデミック調査は、最近はウイルスが一斉に分散して、地球上にその影響を与えるっいうやつです。最初、客船の病院のお客さんの人だけやったのに、なんでこんなにバタバタ出てくるんだって思うと、これ手じゃないのって言いたくなりますよね。 当に今はマジでやばい状況だと思いますよ俺には関係ねえやって言ってられないかもしれない昔スペイン風邪というのは100年前ほどに流行ったんですけども全世界スペイン風邪でやられちゃってでスペイン風邪っていうのは何かっていうとインフルエンザなんですよね 感染者が5万6千万人で、死亡者は45万人。とんでもない病気ですよね。まあ、今なら、インフルの薬ありますから、対処できますけどね。 もう外国には外出禁止もしてますし、外に出たらダメですんですから、買い物もできない。 さすがに今回はやばいんじゃないかと、普段何もしない俺がマスクして、外出して帰ってきたら、アルコール殺菌して手を洗うということをしてます。うん、対策させないとね。 これはね小学校3年生の時に隣シでコレラ騒動があったでしょ防を堤で釣りしてイワシとかサンマとか釣ってそれを食べたらしいんですね生のままそしたらコリラに感染しちゃって もう大騒ぎですよ。隣町なのに、うの町まで来て、トイレここはね、消毒しまくりだしたからね。あれもびっくりしたなこれはやばいなと思ったもんで、ね。 前日前からね下にしこりがあるんですよ歯茎も痛いしこれもしかして再再発かなと思ってるんですけどね 力で接していかないとしょうがないね、 ていうのはほん怖いんですよ次したらもう舌がなくなりますんでね喋れない喋れない なりますよねなんだかな今試合したいのが左側の下の側面なんですよ一番できやすいところですもんね 続きはヒーロータイガーのチャンネルで流しますのでどうなるか気になる人は見に来てくださいまあそんなこんなで何でもされちゃいますかどうかあさってぐらいには分かると思いますので 際はあのチャンネルの方でも確認してください。ブラックでは結果は言いません。非常災害で結果は言わせてもらいます。今日はね、初物寿司、おにぎりと、天、ぷらもか、食べれたのでよかったと思います。寿司はね、今週いっぱい、来週までいけるかな 多分大丈夫だと思う。 それでは次の報告をお楽しみにバイバイ